今日はミスタースチールの日本語解説動画第2弾コントローラーの持ち方について解説していきたいと思います最後までぜひご覧ください今日は、前の動画に引き続き、えー、ミスタースチールの動画を日本語解説していきたいと思います えー、前回の動画を見てない方はこちらからご覧ください今日は、えー、2回目ということで正しいコントローラーの持ち方について、えー、紹介していきたいと思います今回紹介していく内容については Mr. スタールの動画を参考にしていますがこれから話す内容については主観など個人の感想が入りますので実際動画も見て、え僕の動画を参考にしていただけたらなと思いますそれでは行きましょう We're going to be talking about how to FPV holding the radio correctly. So there is really no correct slash incorrect way to hold the radio. 今日は正しいコントローラーの持ち方について、えー、説明したいと思うんですけど、えー、ミスター・スチールが言うには、えー、これが正しいとかこれが正しくないっていうのはなくて、え今日紹介するのはその基本的な知識ですねまあもうドローンやってる人もいると思うんですけどこれからドローンやっていく人も持ち方を勉強していくと思うんですけど まあ、正しいのはないけど、基本的な知識を抑えようということで、今日の動画はやっていきます。Like tray radios where you can actually rest your wrists on them.、Um, and then there's small radios like this, one we talked about in the previous video. コントローラーには2つの種類があります。1つはゲームのコントローラーのようなものと、もう1つはここにあります。こんな感じの、えー、ボックスの 箱みたいな形をしたコントローラーです。この2つが大きくあります。あとさらにもう1つ。Um, not only do we have things like this lanyard, ストラップっていうのがあります。ちょっと持ってきたいと思います。と今持ってきたんですけどこのたまたまミスターシールと同じやつなんですけどこういうストラップを使うか使わないかっていうのも、えー、いろいろその持ち方に関わってくるので これらについて今日は紹介していきたいと思います。Naturally, you're probably going to go directly to holding the radio like this and then using your thumbs. 前回 Mr. シールが紹介していたコントローラーの一つとして単語2っていうのがあると思うんですけどその単語2は持ってみるとゲームのコントローラーみたいな感じで自然に持つ感じだと親指でこれが単語2だとしたらこういう風に自然に親指で持つ感じになると思うんですね。 で、それが一番多分ゲームのコントローラーのような形の送信機では一番自然に持ちやすいものだと思います。So now you have your thumb and your index finger, and this can be awkward for some people, especially depending on the shape of the remote. でピンチでもゲームコントローラーできると思うんですけど、いろいろやりにくい点があって、 例えばこれだとボックス型なのでちょっと説明しづらいですけど、まあ、単語2だと、え親指で持ってでもしこういう風にピンチピンチするとなるとちょっと狭くなります。何て言うかな実物がないから説明できないんですけどミスタースチールの動画を見てもらうとこんな感じにちょっと持ちにくいって言ってます。まあそれも人それぞれだと言うんですけど、ゲームコントローラーみたいな形だと、サムと呼ばれる親指で、こんな感じで持つやり方 そしてもう一つとこういうピンチ挟むやり方っていうのがあると思うんですけどそういうゲームコントローラーはやっぱり親指の方がやりやすいんじゃないかということですね。Um, there's a lot of different styles, and a lot of people actually use different styles depending on what genre of RC they're in. そういう持ち方については、ラジコンのジャンルによっていろいろ異なってきます。 でどういう場合にこういうピンチ、えー、サムじゃなくてピンチをするかっていうとミスダッシェルが言うにはもっと正確に操作が必要なラジコン競技がこういうふうに挟んで持つ方が多いそうです。I started flying thumbs, and then a couple months later, I started like trying to figure out how to do pinch, and pinch was super hard. So I ended up kind of making up my own thing, and I call it like a hybrid pinch. ミスターシールは最初にこういう風に 親指で持つやり方を練習していてその次にピンチこういう風に挟むやり方を練習していたそうです、えその中でこれは少し難しいとなって親指をこのサムの位置上に乗っけて人差し指はピンチと同じように前に当てるこういった持ち方これ彼はハイブリッドって呼んでるんですけどこのハイブリッドが自然に身についてで今これが一番快適に 彼が操作できる方法として今やっているそうです。So whatever is going to work for you, just figure out something that's comfortable and that you can consistently do every single time you pick up the radio なので自分が、えー、正しいと思う自分が快適だなって思う持ち方を続けることが大事で、えー、もし今日はサムを練習しようって言って親指を上に乗っけて練習して明日またピンチをやろうって言ってこういう風に持つと自分の感覚が変わってきてしまうので自分が快適だなと思うやり方を自分で見つけてそれをずっと続けていくっていうのが大事だとミスターシールは言っています。 Um, but yeah, everything about that is going to be personal preference. So don't let someone say, hey, this is better than that, or this is worse than that. で、ドローンやるときに、やっぱこういう持ち方がいいよとか、これはダメだよとか言う人がいると思うんですけど、それは自分の好みで、これがいい、これが悪いっていうのは決まっていないので、自分がやりやすい、自分が快適だなと思うやり方でやるのが一番ベストだそうです。This is nothing new. It's just a lanyard. It's something goes around your neck. Our branded ethics ones have this little foam pad in the back to kind of. じゃ今度はこのこちらのストラップについて紹介していきます。えー、このストラップはミスタースチールと同じものなんですけど、たまたま。で、これをこうつけて、で、コントローラーをこういうふうにつけて、こう持ちます。で、このベストな長さは、ミスタースチールが言うにはベルトのラインだそうです。 でその人の好みによってあの短くなったりとか長くなったりするようなんですけど、まあ、大体その辺が目安なんじゃないかなっていう感じですねでこのストラップ何のために使うかっていうとこの上についているのでこれを持つ時に安定するようにしていますカメラの三脚 とか、えっと、腕でこういう風に持つ時みたいに、えっと、この2つの手で持つだけではなくてこの首首とこの3点で持つやり方っていう方が安定すると思うのでこういうストラップをつける目的はそういう安定するためこれを引っ張って3点手をコントローラー持ってさらにこのストラップで支えるっていう方法が安定するので使っていますあともう一個のメリットとしてこういう コントローラーはちょっと重たいんですよなので人によってはしっかりこうやって両手で持つ人もいますしこの本当に操作にだけに集中したい人はもうコントローラーほぼ持たないで首だけでこのストラップで重量を支えてえーと、と操作に集中するっていう目的もあります。 Um, that's why I don't fly this radio because it's got this cutout right here and it kind of cuts around the inside of my stomach. で、単語2のようなコントローラーは、この部分がこう四角じゃなくて、とんがってるんですよ。持ちやすいように。それはコントローラーとしていいんですけど、それをこうストラップにつけて、お腹にこう当てたりすると、こう合わないんですよね。分かれてお腹に当たっちゃうから。なので単語2は、えー、ミスターシールはそういう風に使わないと言っています。 あともう一つの、え単語2をこういう風に使わないのは、の理由として、やっぱりこう、2つのスティック、このジンバルが近すぎてしまうので、操作がしにくいっていうのがあるそうです。で、今日紹介した内容は、基本的な内容であって、 これが正しい、これが正しくないとかではあります。で、こういう基本的なことを抑えながら自分の好みを探していくっていうのが重要だとミスターシールは言っています。で、本当にこれからもっとミスターシールのように FPV を上手くなっていく中で自分の好きなやり方、例えばミスターシールのようにこういうハイブリッドですとか、親指をこう上に乗っけるとか、こうピンチするとか、いろんな方法があると思うので自分で研究して、まあ、それを 自分がいいなって思ったのを続けて、えこれから FPV を上手くなるように頑張ってください。はい、こんな感じで、えー、ミスタースチールのパート2の動画ですね。こ正しいコントローラーの持ち方について今日は解説しました。えー、まだこのミスタースチールの How to FPV っていうのがいくつかあるので、それに、えー、その動画を今後も更新していこうと思うので、え見たい方はぜひ下のチャンネル登録から チャンネル登録よろしくお願いします。はい。えー、感想もお待ちしてますのでコメントもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。